Kafika kweli nashuhudia chumba hii hapa. Baada ya kuiona ile chumba, kwamba ndala zinaziona hizo ndala za mkeo. Mimi nikabisha hodi ile chumba, hodi hodi, akaitikia mwanamume, karibu. Nikafungua nikaingia, namkuta mke wangu uchi wa mnyama Husna Sefu Lingame pamoja na huyo jamaa, wamekaa wana sex kimapenzi kabisa, hawana shida. Nikaambia nyinyi endeleeni. Mimi nikachukua kufuli nikawafungia kwa ndani, kwamba malizeni mchezo, mkimaliza twende tutoke.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 kadha kwa watazamaji wetu. Naitwa Hassan Hamisi Mchina. Umri wako? Nimezaliwa mwaka 1978. Kwa wasiomfahamu au kwa wanaomtazama Hassan Hamisi Mchina kwa mara ya kwanza kabisa, waelezee vizuri Hassan Hamisi ni nani? Hassan Hamisi Mchina ni kijana wa Kimakonde, kabila langu kwetu Mtwara. Ni mzaliwa wa pale hospitali Ligula. Ehe. Kwa hiyo kilichonileta hapa leo kuhadisia ni maisha yangu ya kimapenzi kifupi. Manake nimpitia misukosuko mingi sana ya kimapenzi, ya kimaisha mpaka hapa leo nilipofikia. E, kwa hiyo napaswa ni wataarifu wenzangu nao wasiopitia wajiangalie au was, was, was, was, wasioanza kuingia kwenye mahusiano ya mapenzi. Naomba waingie vizuri kiutulivu wayaangalia maisha yatakuwaje baadaye. Wewe una umri gani umesema? Mimi mpaka sasa na miaka kama 43. Twende moja kwa moja katika mkasa wetu. Ehe, mkasa nilikuwa na mke wangu Husna Sefu Ringame wa Mtwara Mikindani, mimi kwangu na nguruwe. Tumeonana Mtwara mjini pale, tukasalimiana, tukatongozana, tukakubaliana moja kwa moja tukaenda kwa wazazi. Tulipofika kwa wazazi, katoa barua, basi mimi nikaenda kujipanga. Ilipofikia siku, mimi nikaenda na wazazi wangu na mimi nikaenda kupitisha hutuba. Yaani kama ni ndoa. Tukaoana tayari safi. Tumekaa pale Mtwara na Nguru kama miezi mitano au sita, nikaona ah, basi ngoja nibadilisha maisha mke wangu. Kaamba sawa, hamna shida. Tukatoka Mtwara tukaja huku Bongo tulofika hapa Bongo tukafikia Kiburugwa kwanza Matimbwa. Kiburugwa ndo wapi? Kiburugwa hapa hapa Bongo. Kuna mtaa mmoja huko chini unaitwa Kiburugwa kwanza Matimbwa. Nikamwomba hifadhi yule mzee akanifadhili kweli, akanipa chumba, akanambia kaa, utapopata hela utalipa pango. Kaambia sawa. Kwa kweli nimekaa pale kama miaka miwili, yule mzee tukazeana kama baba na mtoto tukaishi vizuri mpaka mimi mwaka 1998 na nakuja kumpata mwanangu wa kwanza anaitwa Long Hassan Mchina, yupo hapa hapa Dar es Salaam. Huyo mtoto nimemzaa, mama mtu akaanza kunigeuka baada ya maisha bwana, mimi naona maisha sio mazuri, baada ya kuwaona wazee wa mkanda tena, mimi tena sifai. Mimi nikashiriki biashara moja pale ndani sokoni. Nikawa na huyo mzee akanichukua akanipeleka kwenye biashara zake za samaki wabichi. Ikawa nashirikiana naye, nauza hivyo hivyo, napata shilingi mia mbili naweka mfukoni, naendelea na mke wangu. Yeye huko nikitoka kwenda feni kwenda kuchukua biashara, yeye pale hayupo. Ukirudi kibiashara, bwana, mimi mwenzangu, mimi nishaenda kutembea kwa mjomba, sijui ah, tumetoka nyumbani tukiwa wawili, mimi na wewe huko ulokoenda wapi? Ah, nimeenda kwa mjomba wangu, kumbe sio kwa mjomba wake. Hana ndugu yoyote hapa Bongo, lakini anaishia kwenda kwa wapenzi tu. Basi kuna mdada mmoja anaitwa Alafa, jirani yangu, akanambia bwana, huyo mkeo naye angaika nao, wewe ukitoka kwenda feri yeye kuna mpenzi wake anakuja naye hapo hapa kitandani, analala naye sentemu, anatoka hapa ninapokuambia, twende nikakuonyesha aliko. Nikafuata naye Arafa akanipeleka mpaka kwa huyo mkaka pale Kiburugwa. Eh? Nikafika kweli nashuhudia chumba hii hapa. Baada kuiona ile chumba akamwambia ndala zinaziona hizo ndala za mkeo. Mimi nikabisha hodi ile chumba. Hodi hodi akaitikia mwanamume karibu. Nikafungua nikaingia. Namkuta mke wangu uchi wa mnyama Husna Sefu Lingame pamoja na huyo jamaa wamekaa wana sex kimapenzi kabisa, hawana shida. Nikamba nyinyi endeleeni. Mimi nikachukua kufuli nikawafungia kwa ndani, kwamba malizeni mchezo, mkimaliza twende tutoke. Kweli mimi nimewafungia, nimeenda kukaa nje pale, kwa mmemaliza mapenzi yao, na kama wauliza mmemaliza haya mapenzi? Kwamba eh, tumemaliza tayari. Eh, haya kaoge nke wangu. Akaenda kuoga chooni safi, badilisha nguo, hatuondoke. Katoka mpaka nyumbani. Akaniuliza mke wangu, kwa nini umefika umenifumania? halafu haujanifanya chochote, hujanipiga na wala hujafenyeje wala hujanigomea, halafu umeniruhusu tutoke mimi na wewe, na tumetoka bila ugomvi mpaka sasa tupo hapa nyumbani, hakuna kero yoyote hivi. Eh, vipi? Nikamba mm -mm, hapana, mimi nimeamua kuoa kukuoa wewe. Tumeshajaliwa kumpata mtoto mmoja, kwa hiyo mimi nimetaka maisha. Shida yangu mimi maisha, niishi na wewe kama upendo upo kwangu mimi peke yangu kukupenda wewe, basi hamna shida, wewe tena tuendelee twende tuishi kama tunavyoishi. Mimi nikitoka kwenda feri, wewe nenda kwa mpenzi wako, ila tukirudi jioni tusonge, tupike, tumlee mtoto wetu, ndio kitu kikubwa. Kaamba ah, ah, naona wewe kuna kitu chochote tunachojivunia. Nikamwambia hakuna chochote tunachojivunia. Sawa, hamna shida. Siku ya pili mimi kumekucha, nikaondoka zangu feri kama kawaida. Eh, katoka akaenda kwa mpenzi wake tena kumuuliza, bwana vipi mpenzi wako mume kwa akufanyeje? Akamwambia mimi hajanifanya kitu chochote na wala hajanifanya chochote. Lakini Mawenge yule jamaa akatoka akamwendea mtu mmoja akamwambia, bwana eh, mimi kanifumania mtu fulani fulani fulani na mkewe, halafu hajanifanya chochote, katufungia ndani, katuruhusi tufanye kitendo, tumefanya kitendo, tumemaliza eh? Halafu jamaa akamwambia kaoge, akaenda kuoga mkewe eh? Moja kwa moja akafuatana akaenda na nyumbani, halafu hajampiga hata kofi Siku ya pili anakuja kunipa majibu kama haya, hivi hapo, je, nifenyeje? Jamaa akamwambia kwanza muogope Mungu, alafu huyo si hawara yake, huyo ni mke wa ndoa. Sawa, si umemuuliza kweli mke wa ndoa? Akamwambia yeye mke wa ndoa, basi huyo ni halali yake. Sawa, na ndio maana akakwambia mtoto anajua mama mtu kwa maana hiyo sikazana mtoto mmoja yeye. Sasa haujui kwamba mtoto wa kwake au sio wa kwake lakini anayejua kwamba baba wa mtoto ni nani ni mama mtu sio wewe mwanamume. na ndio maana mwanamume katumia hekima hakutaka kurusha kofi wala ugomvi Sisi bado anaendelea kimaisha eh basi mwanamke achana naye akasema sawa jamaa hakukubali baada ya kuona vile akaona ah ya kawaida tu demu kwa kwani anipenda mimi ngoja nimege kisela sawa mimi kama kawaida yangu alafu akanifuata mara ya pili bwana eh imepita miezi mitatu sasa hivi au minne, bado mkeo bado anaendelea naye yule jamaa. Hivi ipo nachukua uamuzi gani? Nikamwambia siku anataka kwenda tena nipigie simu yangu niende nikamwangalia mimi mwenyewe tena, nitaona kwamba kweli huyo mwanamume mimi kanizidi kiume, yeye bora kuliko ni mimi. Sawa, kweli hapa kupita siku tatu, alafu akanipigia simu fast, bwana eh, hey, huku tayari kishanuka, mkeo kashaenda. Eh, hey, eh, hey, eh, sawa mimi nikatoka Mbagala Kiziani sokoni fasta nikakimbia mpaka Kiburugwa. Kufika kama kawaida, nyumba ile sishangai kwa sababu nilishaonyesha mara ya kwanza. Nikaingia pale, jamani, hamjambo? Eh, vipi? Haji salama, bado mapenzi yanaendelea. Mke wangu akanambia, ah, mimi sijaendelea, mimi nilikuja kumsalimia tu basi. Nikamwambia sawa. Mara ya kwanza nimekuwa chini umtende kitendo, mimi mwenyewe nikakishuhudia mwanzo mwisho. Mmefanya mmemaliza, bado mnaendelea? Nijibu swali akanambia bwana, sisi atuendelee, mimi nilikuja kumsalimia tu. Mwanangu yupo wapi? Ah, mwanao anayo nani mama ya kule nyumbani. Mama ya yeye. Eh, sawa, mna shida kala, eh kashakula. Haya wewe umemaliza tuondoke? Akaambia mimi bado kuna maongezi atakuongea, kuongea, nimfulie nguo zake hapa niondoke. Nikomba yani umejizatiti kabisa kwamba umfulie nguo huyo hawala yako. Mimi mumeo umenifulia? Akaambia za kwa wewe, mimi bado sijadifua Eh, kwanza za kwa kwako zinanuka Shomba, mimi na mimi naona basi, mimi afadhali nibakie na huyo. Nikamwambia basi kama ndio hivyo basi andika talaka wewe mimi unipe. Kwa sababu gani naongea mimi bwana nishachoka mchina, andika talaka mimi unipe niondoke zangu nikaanze maisha mengine. Nikamwambia kwa mtu huyu kwangu unaacha nini? Sasa nikwambie kitu kimoja Husna. Mimi sijanyanyua kofi kukupiga kwa sababu kwangu kuna kabati, kwangu kuna sofa, kwangu kuna marumaru, kwangu kuzuri, kuna TV na kadhalika. Hapa ninapofika sishike asila kwa maana najua huyo hajaingia kwenye mfumo wa mapenzi na ndio kwanza kaanza, kwa sababu kama angeingia kwenye mfumo wa mapenzi, hapa kungekuwa kabati, hapa kungekuwa sofa na kadhalika, lakini hana hata sofa, mupo chini ya kigodoro tena kichafu, hanifiki mimi hata kidogo nimesha kuona na nyinyi kweli mmependana, lakini mimi sisemi chochote, na ndio maana sijanyanya kofi, na ndio maana sijakupiga na sikupigi mpaka leo. Tuondoke mke wangu, tuende nyumbani, tukadaiane talaka nyumbani. Alianza mtiti pale wa kudai talaka pale pale. Kwa kuwa mimi kule Kiburugwa najulikana sana toka zamani, najulikana sana watu walosikia mimi sauti yangu napayuka, wanawake na wanaume, walikusanyika kikundi kizito wakaja pale wakamchomoa Husna ndani na yule jamaa, wakawarusha mawe, wakawapiga, wakawapiga kishenzi. Husna alivyoona anapigwa kwa nguvu, akaja kunikumbatia, katamka neno, basi mume wangu, mimi nimekosa. Nikamwambia taraka hasiandiki mimi mkononi, kwa sababu mzazi wangu ndio alokanyanyua mkono wangu akanishika akanikushikisha wewe, tukaoana mwanzo mwisho hizi ni kwanza itoke kwa mzee aniruhusu mimi kwamba mwanangu, hapo ulipofikia mwisho, muache mwanamke akufai, mimi nitaandika talaka nitakupa, na ukitaka hivyo kesho nikupa nauli uende Mtwara kwa mzee Mchina uende ukamshtakie, alafu yeye mimi ataniruhusu mwanao niandike talaka nikupe. Kwa hiyo ndio navyosema eh, tukarudi nyumbani vizuri. Siku ya pili anadai hiyo nauli, mimi nikachukua nauli nikampa. Baada ya kuchukua nauli kwenda kumpa akaondoka zake Mtwara kwenda kwa mzee, bwana, mimi mwanao nishanchoka, mimi basi nishamua, nataka kuanza maisha mengine niliyoyapangilia. Mzee Mchina akamuuliza, maisha gani uliyoamua wewe kabla baada ya Hasani? Akamwambia, ah, ah, mimi nishaona maisha mengine, mwanao kwanza hana hela, mwanao bwana, ah, mimi maisha haya siyawezi. Mzee Mchina akamwambia sawa. Mzee Mchina akanyanyua simu akanipigia, sana mwanangu, eh, naomba nisikilize, mkeo kaja huku umemletaje? Ume, ume, ume Nikamwambia huyo nimemleta huko ana shida zake hajakuambia? Kwamba shida kaniambia lakini bado sijamwamini. Nikamwambia baba, ukisikia maisha ndo hayo. Huku Bongo tuweko kuja, acha maisha tuliko tunaishi nyumbani na huku tofauti. Huku mimi mwanao nauza daga ya mchele. Huyo mkweo anaona shombo ndani la nyumba, hapendi. Kwa maana hiyo baba, niruhusu tu kwa sababu mara ya pili sasa hivi nanitoa ndani ya nyumba ya mwanamume mwenzangu mimi, na ndio maana nikachukua na huyu nikampa. Naomba nishike hizi miako baba, usije ukanungunika ukaona mimi nilikusimbua makusudi nikaenda kuoa hiyo ndoa. Kwa hiyo naomba hizi miako baba. Kweli mzee Nchina akamwambia, mwanangu, kama ndio hivyo, kwanza vumilia, mimi nikae naye hapa hata mwezi mmoja nimwangalie. Sawa. Husna akaanza kufanya ushenzi na uchafu pale nyumbani mpaka watoto wadogo anatembea nao. Mzee Nchina mwenyewe akasema, mmm, mwanangu, hii huru mke huyu kweli unyempenda wakati ipo mdogo, sasa ushamzalisha, ushamuonyesha mapenzi, kwa maana yeye huyu humuwezi, achana naye. Kweli baba, eh, kweli eh. Sasa nakuruhusu mzazi wangu, andika wewe talaka umpe. kwamba a, ah, ah, sio hizini, siwezi kuandika talaka mimi. Andika wewe talaka, mimi nitampa nauli, atarudi huko huko, alafu umpe talaka, umruhusu aende anakotaka kwenda. Aiza fuatana nayo kankabidhi kwa wazazi wake. Sawa. Baba kampa nauli akamrudisha kwangu. Kwangu tumekaa siku tatu. Siku ya nne ananiambia mimi nimekuja hapa sio kimaisha na wewe, nimekuja hapa kimaisha na mtu mwingine. Kwa maana hiyo naomba talaka yangu nikaanze maisha na mtu mwingine. Mimi kwako sipawezi. Nikamwambia Husna, umejizika uende ukalala kwenye godoro. Kaambia yeye, eh, shida yako wewe, kwangu mimi unachokosa nini? Akaniambia hakuna ninachokosa, lakini kuna kitu upendo. Kwa maana upendo wa kwanza kwa kweli umeshapita na wakati, nimepata mtu mwingine. Mm -hmm, hey. Eh. Usije ukanilalamikia Husna, hii ubongo, ukae ujue. Akaniambia sawa, kama ni bongo basi nitaenda kujua mwenyewe huko huko. Mm -hmm, hey. Eh. Sawa. Mimi nikaenda hadi kwanza Matimba, nikamwambia nza Matimba baba, eh, hey. maisha unayoishi na huyo mke si unayaona? Akamwambia nayaona. Mimi mpaka hapo nimekuruhusu mwanangu, fanya unavyotaka kwa, kwa amri imetoka kwa mzazi wako nyumbani Mtwara hata hapa fanya unavyotaka. Sawa, mna shida. Mimi nikaandika talaka kwa mkono wangu mwenyewe, nikankabidhi Husna, tena niliandika talaka tatu, sio mke wangu. Alipochukua ile talaka kaenda kwa mpenzi wake kwamba bwana, mimi sasa hivi tupo huru, talaka hii hapa kama vipi, mimi nipe nauli kwanza niipeleke Mtwara hii talaka kwa wazazi wangu, wasije wakatusimbua, tuanze maisha yetu. Jamaa akamwambia, wewe sikiliza, hii bongo mimi nilikupenda wewe ukiwa na mumeo, kwa sababu kwangu hapa mimi sina gharama. Ukishakuja kama yote, tunalala kwenye godoro, napata raha zangu na maliza, unaondoka kwa mumeo, siku na kuomba elfu tatu elfu tano unanipa mimi, natumia mimi hapa. Sipo kimaisha ya ndoa, sipo kimaisha ya mapenzi ya kuishi na mke ndani ya nyumba. Ah, mimi ndo kazi yangu, na ndio maana juzi wamenipiga mawe nikakubali, kwa sababu nataka mimi nilelewe. Sasa wewe unataka ukae hapa kwangu? Ah, hapana, haiwezekani ondoka na talaka yako, peleka kwa wazazi wako. Husna alirudi kwangu saa nne ya usiku, katimuliwa kwa hawala yake aliyompenda au aliopendana, karudi kwangu eh, babalonge babalonge, eh, hebu nifungulie mimi. Ni kweli mapenzi, bado nampenda. Nikaona kuto kumfungulia bongo kama usiku haiwezekani. Nikafungua mlango, ehe, unasemaje dada? Akaambia kwanza, jambo la kwanza ni kuachia mwanao, maanake aliniachia na mtoto wenyewe. Mtoto ana mwaka mmoja na sijui miezi miwili, sijui kunyonya, bado alikuwa hajaacha kunyonya, lakini alilazimu kuniachia yule mtoto. Nikamwambia mama, hapo inatosha. Kama huko wamekufukuza, eh, hapo umekuja kuomba nini? Si umedai talaka nimekupa. Eh, bwana mume wangu nisikilize. Nikamwambia ah, hapo sita mume kwanza kwa sababu uume ushamaliza. Wanaume wangu mimi mwisho karatasi hapo uloshika mkononi. Wewe umehangaika na jinsi kali. Nenda ukaanze maisha yako. Akaambia mimi kule kanifukuza, niambia mimi ananipenda sababu nilikuwa na ndoa yangu hapa, sasa hivi kwa kuwa ndoa hamna, mimi sipendi tena. Kanifukuza niondoke. Nikamwambia sawa, kama ndoa hivyo basi hamna shida, lala hapo chini. Nikamlaza chini mpaka asubuhi. Mwanawe kalia, nikamwambia mwanangu, tulia hivyo hivyo. Asubuhi nikachukua hela shilingi elfu thelathini nikamwambia kapande gari nienda kwanza Mtwara, peleka hiyo talaka. Kweli siku ya pili kuliko kucha kaondoka, kaenda kupanda gari. Sasa mtoto humchukua, ambaye mtoto nitaenda kumwacha na Mimi nimepanga kudanga maisha ya ndoa siyawezi, mtoto baki naye mwenye. Mtoto ana umri wa mwaka mmoja na miezi miwili, mwanangu Longi. Haki nabii na hapa Husna kaenda Mtwara, kapeleka hiyo barua karudi tena hapa, karudi hapa, kaangaika kwa mashoga zake, kahaha kimaisha, kaangaika sana, katoka kaenda Zanzibar, kaenda kuanza maisha mengine, katafunwa tafunwa huko, kachoka, karudi tena Bongo. Mimi Mwenyezi Mungu kweli, jamani, tusikufuru Mungu, Mungu bado yupo, sio siri. Mimi biashara ya samaki ilibadilika ghafla, nikapata hela mzuri eh? kwa sababu maisha ya ndoa ya kutoa shilingi elfu ishirini elfu kumi elfu tano pale hela kula, mimi ikawa naimeki kwa asila. Husna ajinivizia baada ya kuhaha au kuchoka kurudi kwangu kwamba msaada, turudiane. Nikamwambia mimi talaka zote zishamaliza, tutarudiana nini? Wewe usimetaka maisha ya mtu mwingine, nenda kaendelee na maisha yako, mimi niache na kwangu. Kwa hiyo mtoto mtoto ni kwamba mtoto kashazoea feri, yani hapo unapomuona analilia feri, tuende anaenda kubaharini kuwa anacheza anavyotaka nikipata samaki na nichukue mwanangu mgongoni na ningie sokoni, tunauza samaki, tukishamaliza tunarudi nyumbani. Mwanangu naona kasirika, hamna. Yupo vibaya, hakuna. Anakulilia wewe, hamna. Endelea na zako, sisi na zetu. Mwanangu nimemlea ukati ana mwaka mmoja na miezi miwili mpaka leo hii ninayoongea ana miaka ishirini na tatu. Longi Hasani Hamisi Mchina yupo Kariakoo sasa hivi kibiashara. Kuna hoteli moja kubwa pale ndio anajishughulika anajishughulisha pale. Ushaelewa eh? Sasa mama mtu sasa anaomba kurudi mpaka kesho akakae tu na mwanawe, kwa sababu mwanawe eh, Mwenyezi Mungu kidogo kanijalia kwenye biashara samaki kwa kule, nilishahama nikashiriki kwenye biashara vipodozi mpaka sasa ndio nilipo. Unaona? Eh? Sasa maisha kidogo yamenitembelea, ameniweka vizuri. Mwanangu nimejengea nyumba kwake chumba mbili upande Chamazi, upande kwa masista. Nikamwambia mwanangu, kaa hapa, endeleza maisha yako. Kipata mwanamume tayari njoo nitakuodhesha kama kawaida. Akamwambia baba, mimi hapana, nimepata shida sana mimi na wewe, lakini sasa hivi kwanza siwezi kuolewa, nataka unifuate nyayo yako. Tumekaa miaka mingapi mpaka mimi nimekuwa, umekuja kuoa hii ana mwaka na elfu mbili nikampata mimi mama mwingine nikakaa naye mpaka leo ninaye. Sasa nataka nichukue nyayo yako, uliweza kuvumilia vipi ukiwa na mamangu Husna mpaka sasa hivi umempata mke mwingine baada ya miaka karibu kumi mzima. Kwa maana na mimi nataka nivumilie, nitafute hela na mimi nijiendeleze kimaisha mimi kwangu. Kama kuolewa nitaolewa tu baba, kama riziki yangu ipo nitaolewa. Sawa, hamna shida. Kwa hiyo yeye yupo kwake Chamanzi na mimi nipo kwangu Chamanzi tena kwanza mfinde kwa na mimi nimeokota kichochoro kidogo nimejenga pale naendeleza na familia yangu nyingine. Tupo mpaka kesho. Naona? Eh? Sasa kweli jamani, maisha ya kimapenzi mpaka sasa hivi Husna bado anayumba, anataka arudi kwa mwanawe pale akakae, anashindwa. Damu mzito kuliko ni maji. Mwanangu ananiomba baba, e, vipi kusimama e, eh, nikae eh, naye tu, kanaambia a ah, ah. mamako alikimbia utajiri wa kujenga nyumba tu, maanake sina uwezo mwingine ila kukujengea nyumba mwanangu, kakaa ya kwako, mimi hainihusu, unayo yeye anataka tena aje akae pale, wakati wewe alikukimbia upo mdogo. Je, mimi ningechukua sila kali nikakuua wewe, yeye angekuja kukaa pale? Aisa, mimi ningekugawa kwa watu baada ya mwaka mmoja, wewe ulikuwa na akili hiyo? Nilikuwa nahangaika mimi mwenyewe, mwanangu shakuwa, kula mali zako. Mwenyezi Mungu katuona, katushushia vizuri. Kaa kwako kwa raha zako, ukipata mume mimi njio kwangu niombe, nikuozeshe kwa raha zako sio aje mamako pale akae. Ah ah, sikukataza aje siku mbili siku tatu aongea aondoke zake aje kimaisha yake. Mpaka leo hii Husna kashindwa, karudi tena Mtwara, ndo kaolewa mwaka huu Mtwara kuwe na mwanamume mwingine, sasa hivi ndo kupata kupoa. Kwa hiyo mimi nawaambia ndugu zangu wanayeona mkasa kama huu, kwanza tujifunze kitu kimoja kimapenzi, tusikurupuke toka kwa mwanamke tumemwona pale tu tunamdandia tu tunamuoa aiza tu. Uh -uh. Kwanza tujifundishe sisi vijana tuogope mke wa mtu, tujifundishe tunavyoanza kuingia kwenye mahusiano ya ndoa, tumwangalie kwanza mtu wenyewe tunaenda kwa kumuoa eh, ana mamtiki gani, au tunaingia tu ndo kama haya naye kuja kusemea, tunaingia tu bila kujua baadaye itakuwaje. Mimi kweli nilijutia maisha ya ndoa, lakini sasa hivi nimeshapumua, nilishaamua kukaa muhuni, nikamlea mwanangu mpaka akakua, nikaamua kuoa tena mpaka sasa hivi nimemjengea nyumba huyo mke wa Kindengeleko naye, nimejenga nyumba ya kwangu tena mwenye neka mke wa Kindengeleko naye, tunaendelea kuzaa watoto kama kawaida na biashara zinaendelea. Pole sana kwanza. Hapo mimi nimepoa, hayo maisha. Na hongera pia kwa uvumilivu na kutokukata tamaa na ukaendelea kupambana. Eh, hey, ndio inavyokuwa binadamu yoyote, kwanza inabidi uvumilie, alafu uangalie, kwa sababu kama pale nilipokuta ndani ya nyumba na hawalaki anafanya kile kitendo, mimi nikawafungia nikatoka nje eh? Ningekuwa na hasira kali, ilikuwa kuchukua kisu nikamchoma pale, mimi ningeambulia nini? Nafikiri ningeambulia kwenda jela, na wao labda yule jamaa angepona eh? Aisa angekufa nikamwacha Husu na anaendelea kimapenzi, mimi ninaoza jela, inakuwa sio sheria mzuri, na ndio maana nikatumia hekima kwanza, nikavuta subira, fanyeni mapenzi yenu, malizeni, tuondoke mke wangu, lakini hakutaka kunisikia na, na baada ya kuambia fanyeni mmalize tuondoke, wakaendelea kufanya kweli? Eh, kwa kuwa nilishawafungia, alafu mimi sikutaka shida yoyote, kwa sababu nilijizania kwamba mke wangu ana shida na kuangalia mapenzi kwa mtu mwingine baada ya kwangu, na ndio maana nikawafungia, nikamwambia malizeni, sikukatisheni kazi yenu. Mimi nakaa nje, nikawafungia, nikaenda kukaa nje kimya mpaka waliofanya wakamaliza, wakanigongea wenyewe, bwana, sisi tushamaliza. Mmemaliza? Eh, haya kaoge tuondoke. Kaenda kuoga maji tayari, eh, haya tuondoke nikaondoka naye nyumbani bila shari yoyote, bila shida yoyote. Kitu gani kilikuwa kinakupa wewe ujasiri au uvumilivu wa kuwaangalia na kuwaruhusu waendelee? Kuwaruhusu waendelee kwa sababu yule mke kwanza nilimpenda kimapenzi na kimaisha, niwe naye nisije nikankwaza alichokitaka yeye, mimi nikakikosea akakizidisha kukifanya alafu nikamwacha ukati namtaka, nitaumiza nafsi yangu, na ndio maana nikampa uhuru kwanza amalize lile swala, tukaendelea na maisha. Lakini mwenzangu hakutaka kusikia. Matokeo yake ndo hayo. Nilipompa talaka kwenda tena kwa, kwa hawa lake, akamwambia ah, mimi nilikuwa nakupenda wewe kwa sababu ya mapenzi tu, kati upo kwenye ndoa sina shida ya kula, sina shida nini, unanipa kula, labda unakuja hapo na unaenjoy, unanifulia nguo zangu. Sasa umepata talaka, mimi siwezi kuishi na wewe, nenda kwa mmeo. Kwa maana hiyo kumwacha kwamba ulikuwa unaogopa usimkwaze. Ehe, anisije nikamkwaza mimi nikakosa ukati nampenda. Na ndio maana sikuwa na nguvu yoyote nikawa rofa kwake. Si unajua kitu hiyo ukishakipenda ukishakipenda huna ujanja, lazima utumie hekima, hakiri, busara, eh, uongo, kila kitu utachanganya hiyo mradi tu upate fadhaa ya yule mtu mkumfadhaisha asiwe na mawazo mengine. Kumbe mwenzangu hakuwa huko. Baada ya pale sasa maisha yakaendelea, mwisho siku ukaja ukaitoa talaka we mwenyewe, aliyekuwa bado kipindi hicho ulikuwa na maisha magumu. Unasema nyumba ilikuwa na marumaru, ina makochi na kila kitu ndani. Ile nyumba ilikuwa ya kupanga wakati ule? E, hilo nyumba nilipewa msaada mara ya kwanza baada ya miezi miaka kama miwili, kwa sababu mwenyewe mzee pale hakuwepo. Ikawa nyumba mimi ameniachia chumba tatu. Hiyo nyumba mzee Matimbwa ilikuwa ya mwanawe. Mwanawe bahati mbaya na bahati nzuri Mwenyezi Mungu alimchukua kafa ikawa nyumba ile ipo imekaa tu none mimi baada ya kufika pale na mzee kwa kweli nitamani tukafanya naye biashara pale sokoni Kiziani, basi akamwa nipe ile nyumba mimi nikae na mke yule bila shida. Ikawa nimekaa karibu miaka miwili, nyumba ipo vizuri, ina marumaru. Kipindi kile marumaru ukiweka nyumba yako wewe bosi, na huyo jamaa sijui alikuwa anafanya kazi sijui kwenye wasilia nini sijui nyumba yake kidogo dogo tu alikipamba vizuri mwenyewe alikuwa anaanzia maisha sema Mwenyezi Mungu tu kwa kweli alimtaka basi hakuna jinsi ikawa mpoteza maisha ile nyumba ikawa imekaa pale hakuna mtu wa kwenda kukaa mzee alivyoona vile mimi akanirudisha pale nikaenda kukaa nikawa naendelea na yale maisha bila kubuguziwa na mtu yeyote ndoa unasema ilikuwa tisina ngapi ndoa ilikuwa mwaka 1996 kuachana 98 Aa, ah, ah, hapana, 98 ndio nilipokuja kumzaa huyu mwanangu wa kwanza Long Hassan Mchina. Kuachana tumekuja kuachana miaka hii na elfu mbili kitu kama hicho. Kuanzia mwaka elfu mbili mkawa mmeachana pale, wakati huo mwanao ana mwaka mmoja na miezi miwili. Ulikaa muda gani kabla ya, ku, ya kuoa mwanamke mwingine? Mm, nilikaa kama miaka kama sita au saba, yani kabla sijaoa mwanangu ikaa namlea mwenyewe peke yangu, naondoka naye, naenda naye Feeli. Watu wote wa Feeli wanamjua Longi pale Mbagala Kiziani sokoni, wanamjua kakulia mle mle sokoni. Kipindi kile nauza samaki taa, kipindi nauza samaki pweza, nauza pale barabarani. Eh, mimi ndo mfunguzi wa kwanza pale Mbagala Kiziwiani barabarani, kipindi hiko barabara moja mimi ndo wa kwanza kuweka meza kule barabarani, nikauza samaki mbichi. Yoyote aliyokuwa na kumbukumbu hivyo anajua Ushaelewa eh? Mwanangu anagarauka pana kwa sokoso na magari pale barabarani. Meza yangu moja ikawa nauza jioni. First tu nishauza nishamaliza nimetoka. Na mwanangu ikawa anatamba pale pale, anatembea pale pale na kosa na magari barabara moja kipindi hicho. Lakini nashukuru mwanangu kamkuza mkubwa sasa hivi ana kazi zake na yeye. Tunasaidiana kimaisha. Wakati unaingia kwenye ndoa ya pili uliangalia zaidi kitu gani kabla ya kuingia kwenye ndoa ya pili? tunachoangalia kwenye ndoa ya pili, nilishaona Husna nilimuoa ana miaka kama kumi na sita, bado mdogo, vichuchu vimesimama. Nikaja kumzarisha, nilipomzarisha tayari nikafikiria labda nilipomchukua yule ukati kwa mtoto mdogo, na alipokuja kupevuka sasa hivi akapata mawazo mengine, mawazo ya kwangu mimi baada ya kuachana na Husna, nikakaa chini nikatia akili. Nikamfuata ustazi mmoja anaitwa Sheikh Kingo, sasa hivi marehemu ni Sheikh mkuu pale Kiziani msikitini. Nikamfuata ule mzee nikampa mkasa wa maisha yangu mwanzo mwisho. Akanambia sasa, kama unataka kuoa hamna shida, usioe tena msichana mdogo, mtafute mkubwa mwenzio aliyopita maisha kahaha, akachemka tena aliozaa kabisa, alafu muoe yule, utakaa nayo maisha. Kweli toka miaka ile mimi nikafuata ushauri wa yule mzee, nikaenda kumtafuta msichana wa Kindengeleko kijiji, anaitwa Fatuma Juma Mikoi. Toka miaka hii, toka nioe mpaka leo hii ninavyokuambia. haya maisha ya mbele nilivyoanza kujenga nyumba ya kwanza nikampa mwanangu, nikajenga nyumba ya pili ya kwangu mwenyewe, nikajenga nyumba ya tatu kuwajengea wazazi wangu Mtwara, kachukua yeye Fatuma Mikoi kwenda kujenga nyumbani mpaka leo hii nakwambia, nimemzalia watoto watatu na bado ninaye, na huyo Longe alimwokota yeye sasa hivi akamlea na akampa maadili mazuri mpaka sasa hivi. Naye Fatuma ulimkuta tayari ana watoto? Ana watoto wawili alishazaa tayari, mmoja Hashimu, mmoja Mariam. E. Na hakuna changamoto yoyote ya malezi ya wale watoto wa kwanza ulimkuta tayari kashawazaa na wewe, kwamba kwa maana ya kwamba yeye Fatuma ana baba wawili wa watoto wake. Yeye Fatuma alizalia nje ya ndoa huyo Mariam wa kwanza wa pili Hashim alizalia nje ya ndoa. Masira tu kama unavyojua, tena kupandikiza mimba ya kwanza, kaacha kapandikiza tena mimba ya pili, kagundumuka. Mimi baada ya kumpata nikachonga naye kimapenzi, akanipa data zake zote, nikaamba sasa shida ninayopata mimi sawa sawa na wewe. Kama unahangaika kwenye mapenzi, huyo bwana hataki kuoa na kuzalisha watoto wawili mimi naona tuanze maisha mimi na wewe. Akamba mimi nishakuzoeeni nyinyi, unataka kuanza kunidanganya kwa sababu huyu mwanamume loko anayeneza wanawake wana, watoto wawili kanidanganya hivyo hivyo. Sasa wewe mimi huniambii kitu. Nikamba sasa kama ndio hivyo, mimi sitaki nikuingilie kihoala wala nini. Nakuja kwa wazazi wako, nipe formula zote, nipe namba ya babako. Nitafute mtu aende akatoe barua kabla ya kugusana mimi na wewe. Kweli kanipa namba yule msichana safi kaenda mshenga wangu mzegesa pale sokoni, nikamtoa kaenda kijiji, kakutana yule mzee kweli, kaongea naye, hakuna shida. Ndoa yangu mimi sikuchelewesha, nilioa baada mwezi mmoja tu, na sherehe zote zilifanyika pale Kiburugwa mpaka leo naye kwa kipindi ambacho ukiwa kwenye ndoa mpaka unajaliwa kupata watoto watatu, ina maana mpaka sasa hivi jumla una watoto wanne. Eh, sasa hivi au wangapi? Na watoto sita mmoja wa kwanza longi, kuna wengine ni kama kawaida utoto tena nilichwada huku chwa nikatoa watoto wawili, ushaelewa. Haya, wengine watatu kanitolea Fatuma kwenye ndoa sasa. He. Kwa hiyo longi wa kwanza wa ndoa, hawa wawili wa nje na watatu wa Fatuma wa ndoa. Eh, lakini wote ninao bahati nzuri. Anawalea Fatuma wote, bila ubaguzi. Na mimi nilivyoona vile mwenzangu shazaa na mimi na mtoto mmoja, tukichanganya tutapata watoto watatu, sawa. Nikamwambia usiwe na wasiwasi wa maisha kuhusu hao wanao, nawataka watoto wako wote nikae nao. Kweli wale watoto nimekuta wadogo wadogo, huyu Mariamu akiwa na miaka sijui kama sita, huyu Hasimu ndo kaacha kunyonya kisasa kabisa, ushaelewa eh? nikawachukua wote nikakaa nao wote pamoja na mwanangu Longi, wache wacheze. Mwenyezi Mungu katujalia mpaka kuzaa tena watoto watatu hao hapo, wengine wa mbele, basi wamekuwa family moja, jumla watoto nane. Eh, wamekuwa family moja wote wa kwangu nao na yeye Fatuma kwake nao na tu wengine tulowazaa bado tunao wenyewe, tuna relax kwa lazima yetu mpaka leo hii. Kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea katikati kinakuumiza zaidi kuhusu Husna baada ya kumpa talaka? E, eh, kilichoka kinaniumiza mimi kwa sababu Husna kwa kweli, msema kweli ni mpenzi wa Mwenyezi Mungu. Husna nilimpenda kutoka moyoni kwangu. Kwa kweli nilipata shida baada ya miaka miwili mzima. Namkumbuka mpenzi wangu Husna wa kumtoa ndani ya moyo wangu, lakini kaja kunikimbia kwa udanganyifu wa watu wa nje au mkanda nje. si kwetu Mtwara tunaita mkanda nje kitia mkanda mzuri, jinsi kali safi, eh, ana kapelo kama ya kwangu. Mimi sasa hivi navaa cheni hizi kwa sababu kidogo hii cheni ya gharama, hii cheni ya gharama, shilingi mia nayo pa kulala napo, wanangu wana enjoy na biashara yangu zinaendelea. Sasa kipindi kile nilikuwa sina, nilikuwa kajamba nani tu, ushaelewa? Ndio maana masela ukivaa mkanda safi uhusu na tena anahangaika na kula kichochoro. Mimi Nikaona sio tija, nikaamua nimpige talaka aondoke zake, lakini niliumia kiasi cha kutosha. U, ulimpa talaka tatu unasema kwa machungu na kwa hasira vile vile. Kwa kipindi hicho cha talaka tatu, au kutamani hata pengine aolewe haraka ili aachike, mrudiane? Hapana, haiwezi kutokea kitu kama hicho. Mwenyezi Mungu, mimi nashukuru sana kwa Mwenyezi Mungu wangu kanipa subira hiyo, kwamba nimeshindwa nini, nataka kurudia nini. Mimi shehe wangu nikishaandika talaka mimi nikampa, basi nimefanya family lillahi. Mwenyezi Mungu mimi atanijalia kwa kila uwezo wake. Kweli nikishampa talaka tatu, basi tukishamalizana, kila mtu na zake, kwa sababu kitendo alichokanifanyia kila mwanamume mwenzangu pale sokoni Kiziani alikuwa anaona mimi mtaila wa akili, sina akili, naenda kumfumania mke ndani ya nyumba alafu namsamehe, sifanyi chochote, sirushi ngome, situkani. Wakanaona mtu ajabu sana. Sasa kupitia vijana wenzangu lao kwa ananing'ong'a basi tena sikuwa na nia tena ya kurudiana naye tena, au sikuumia sana, lakini nilikuwa naumia kimapenzi tu ninavyolala na mke wangu, tuna enjoy vizuri, tunacheka vizuri. Kweli nilikuwa naumia, lakini inabidi kwanza niwe na imani, nikafunga imani zangu, basi nishasahau mpaka leo. Ilishawahi kukutokea ukiwa katika mazingira mengine, pengine umemwona mtu mwingine au upo na mtu mwingine, alafu ukamkumbuka yeye aliyekuwa umeshampa talaka? E, eh, ni kweli tunaona wasichana maanake wasichana wa sasa hivi wenyewe wanasema tunaenda na kwa wakati, lakini kwa akili ya kwangu mimi naona sio wakati, naona kama yale ya Husna, labda wasichana wengine wanatuaja vimini eh? labda wana wanaume zao nyumbani, alafu akifika huku mabarabarani wanakuja kutudanganya, bwana, mimi sina mume wala nini eh? unaanza kuingia kesi nyingine, fikisha enda nyumbani eh, anaenda kukutana na mumewe. Sasa mimi kwa kijangu kwa nimpitia mikasa ya mapenzi, basi inakuwa siangaiki na wala siumbi eh? na ninamwambia kila siku mke wangu Fatuma, nilikuchagua wewe, sio kama nilikuchagua msichana mzuri. Ah, hapana, nilikuchagua kwa hekima zako, kwa sababu ulishaumizwa na mimi nimeumizwa, na ndio maana nikakuchagua wewe tuanze maisha. Na kweli Mwenyezi Mungu anatuitika, tunamiliki vigari vyetu, tunamiliki vijumba vyetu, tunamiliki biashara zetu, hamna shida, twende tukomae. Na ndio maana mwambia mke wangu kila siku, usirushe roho kutegemea kwamba mimi mchina huko barabara nafanya umalaya. Ah, hapana, kinaona natoka mke wangu naenda kwenye barabarani kwenda kutafuta hela tu, nikisharudi nyumbani mapema tukae tuenjoy na watoto wetu, twende tule, twende tucheke kwa raha zetu. Kila siku namwambia neno hilo mke wangu, na kweli tunaishi mpaka leo, tupo miaka mingi tunaye mimi na yeye. Wanasema mapenzi yana nguvu. Hakuna siku ambayo iliwahi kufikia hatua ukatamani kabisa umsamehe Husna? E, ni kweli mapenzi yana nguvu, lakini sasa Husna hakutaka kusamehewa kwa sababu msamaha unakuja kwa mambo mawili. La kwanza busara, msamaha wa pili eh, unamwangalia mtu wenyewe utajua kabisa kwamba kweli huyu Husna kakiri kosa lake au kafuta madhambi yake hapa duniani, sio ahira, ah, ah, hapa duniani. Kwa hiyo mimi napaswa nirudishe roho, nirudiane naye? Hapana, kwa sababu baada ya kumpa taraka kule akakataliwa kwa mpenzi wake, kitendo alichokifanya mpaka mtoto mdogo, mpaka kwa mzazi wako Mtwara kule alipaswa pasua yote, katoka kaenda Zanzibar kahaha, eh, kagawa, maana kagawa, kagawa, kagawa, kampa kila mtu Ushaelewa? Kwa hiyo hapo mtu akisha kwamba msamaha huwezi huwezi kumkubalia hata ungesika kwamba una roho ya simba. Eh? Swala hilo kwa kwangu kweli kwa kweli ngumu sijaweza. Na ndio maana sasa hivi nishansahau. Kwa, kwa kipindi hicho ambacho mzee kule alisema mwache akae mwezi mmoja hapa tumwangalie, ukazungumzia kwamba akawa anatoka mpaka na watoto wadogo. Ina maana watoto wadogo kwa maana ya pale kwa familia yako, yani ndugu zako wewe? Ah, ah, hapana, sio ndugu zangu mimi ni watoto wa mtaani pale pale. Sasa Mtwara kule kijiji chenyewe kidogo, afadhali ingekuwa Mtwara mjini kidogo afadhali, lakini Mtwara vijijini na nguruwe. Kila unachotaka kukifanya mama fulani pale anakuona unachotaka kukifanya pale mama Adija pale anakuona. Kwa hiyo formula zote nze mchina akazidaka. Majirani wanabogoziwa kisela, mke wa mtu huyo. Eh. Mm. Pole sana. Nimepoa. Kwanza pongezi zimwendee Fatma ambaye baada ya kuwa naye maendeleo yakaja mpaka nyumba mpaka ya mtoto mpaka ya kila ya kwako na nyingine kama ulivyosema mpaka nyumbani kule kwa wazazi zimwendee Fatma pamoja na wewe pia kwa kushikamana na kusimama pamoja na mpaka maendeleo yote hayo yakapatikana. Sawa sawa. Kama tuanze na Fatma kwanza, mkeo ambaye uliye naye kwa sasa. Umeongea kwa yote na kila kitu, ongea naye chochote alafu tumalizie. He, kwanza mimi ninachosema kwanza, mke wangu Fatuma Juma Mikoi, yani kama ananisikia, kama umefungulia TV mke wangu, ukae vizuri, uniangalie mumeo. Naomba tushirikiane hivyo hivyo kama tulivyoanza mwanzo kwenye maisha ya shida mpaka sasa hivi tupo kwenye maisha kidogo mazuri. Hatuna maisha mazuri ya kuwaje ya kumsemea mtu kwamba tumekuwa matajiri kwamba ah, ah hapana kupata pa kulala ndani ya bongo ukamiliki ya kwako hati mili kabisa karatasi ya kwako kakuuzia mtu vizuri ukajenga ukapata kulala na wanao kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu la kwanza la pili mke wangu ninapokuja kwenye biashara usimsikilize msichana yoyote usimsikilize mtu yoyote naomba uwe na imani yako vile vile tuwalee watoto wetu tujiendeleze kimaisha na tuendelee nife mimi unizike aiza ufiwe ni kuzike. Hilo ndo la mwisho mke wangu nalopenda kukusihi uwe nalo, usio na mawazo tofauti yoyote na wewe. Kama kuna mtu wako alokuzalisha yule baba Asimu au baba Mariamu unamkumbuka, naomba mkate X, usimkumbuke. Ni wazi mimi mchina wako, basi hakuna mwingine, kama ninavyokuwaza wewe mke wangu. Hilo ndo la mwisho kwa mke wangu mimi. Kitu gani ambacho unaweza kumwambia pia Husna ambaye alidai talaka kwa nguvu sana, kwa nguvu zote, na mwisho siku akaipata na baadaye akaja kuomba msamaha. E, nachomwambia Husna kwa hiyo sasa hivi alishakuja pale kizuiani, kwa sababu yeye ilikuwa akipata mume siku mbili tatu katolewa barua haendi kuolewa, kipata mume siku nne haendi kuolewa, kwa sababu alishamuona uchafu wake aliokuwa anafanya baada kuja kunishika mimi mkono kizuiani pale, makaji kuja na mpenzi wake kutoka Newala. Bwana, huyu ndo baba watoto wangu, kila kitu. Njoneleza na mtoto na mtoto wenyewe yupo. Ushaelewa eh? Sasa mimi kila nikipata mume siolewe, kila nikipata mume siolewe. Wewe umetoa barua jana kwa bibi, leo nimekuleta hapa kwa mzazi mwenzangu, maana yake sasa hivi ni mzazi mwenzangu. Nimekuja kumwomba lazima mshikane mkono nyinyi, labda nitapata upeo wa upendo aloka kupenda aloka nipenda mimi mchina labda na wewe utanipenda hivyo hivyo niishi maisha ya ndoa kwa sababu nimeshindwa kuhangaika na kuhaha na kudanganyika kwa maneno ambayo mshikane mkono na mimi nikiwa mtu wa tatu nataka niolewe na wewe nianze maisha mapya kweli mimi nikanyosha mkono, bwana akajitambulisha jina lake na mimi nikajitambulisha jina langu, tukashikana mikono yote mitatu, nilianza kuweka mimi, kaweka Husna, kaweka yule bwana, kaunganisha mwingine, nikawaombea, nikamwambia kama kweli Husna, umeacha ujinga wako wa kudanga, naomba uwe naye huyu mume kwanza, mdogo yupo vizuri, mtaanza maisha yenu vizuri, mtajiendeleza kimaisha na kuomba uwe naye kama kweli umeamua kuolewa. Kweli umeamua kuolewa? Akamwambia kweli, kweli eh. Basi inshallah, nendeni kanze maisha. Hapa ninavyokuambia hapa sasa una miaka karibu miwili. Yupo yupo ni wala pale. Yupo na mtoto wake kashazaa tayari miezi iliyopita ile. Bado sasa hivi mama wa watoto vile vile mtoto wa pili baada ya Longi huyo mwingine sasa hivi anaye. Sasa ninachomwambia duniani hakuna uchawi, lakini Mwenyezi Mungu ndiye mwenye hukumu ya yote. Hata huyo mchawi ana uwezo wa kuloga, lakini kwanza hawezi kuloga bila kumwomba Mwenyezi Mungu. Sasa mimi sijatumia uchawi, hiyo inaitwa laana ya ndoa na ndo maana kaja kwangu kunishika mkono mpaka sasa hivi. Huyu ninavyokuambia ana mtoto mmoja na huo sio mwaka wa pili, katulia Newala kule, yupo na mmeo mpaka leo hii tunasalimiana. Eh, miezi iliyopita alikuja vizuri, kaja kwa mwanawe akanitembelea mpaka kwangu, tukasalimiana vizuri kwa raha zake. Ana mtoto mwingine tena wa kiume kwa raha zake. Kitu gani ambacho umewahi kukifanya kwa siri sana ambacho hakuna mtu yoyote aliwahi kujua isipokuwa wewe na huyo Usna ambaye alikuwa mkeo wa kwanza? Kwenye mapenzi yetu au siri ya kuwaje? Katika kipindi kile na hata baada. Kwenye kipindi kile mimi sikuwa na siri yoyote zaidi ya ya mapenzi tu mimi na yeye, hakuna chochote kwa sababu nilikuwa sina mfano wote wa maisha, sina chochote. Mimi baada ya kutengana mimi na yeye, mimi zangu ilikuwa kilio tu ndani na mwanangu, basi hakuna kingine. Baada ya kufanikiwa, pamoja na kwamba ilikuwa unaona ni ngumu kurudiana naye, haukuwahi kutamani hata siku moja, pengine hata umsaidie tu kwa chochote? Ah, msaada kama kawaida <clears throat> tunapeana msaada kwa sababu walivyocheza alivyokuja kucheza longi kwetu Mtwara kule Tuna mfano mtoto akishafika miaka kumi na mbili, kumi na tatu au kumi na tano tunaenda kumcheza unyago. Mimi nilivyoenda kumcheza unyago nilimshirikisha yeye, bwana, mimi mwanangu nakuja kumcheza unyago. Kaamba sawa, hamna shida. Akaja pa tukashirikiana unyago na longi safi. Eh, siku tuliomaliza bwana, mimi na ule yenyewe nilokawa naye ishaishia na kwetu pesa mbali kinatumika hela elfu sita mzima nifike kwetu. Kwa hiyo hapa mimi mwenzangu nafanyaje? Nikamwambia ah, mimi aseme mwenzie, nashukuru Mungu unaona nimekuja kumcheza mwanangu he hakuna shida. Nikachukua elfu kumi mfukoni, nikampa, nikamwambia ifanya nauli, nikachukua tena shilingi elfu kumi nikamwambia hii hapa, utafika cha nyumbani ukaanze maisha yako. Basi ndo kumbuka ya au mangine labda tunakutana kama hivyo, akija huko kutembelea uongo, akija na mwanawe, mimi nashika huzuni, mimi shilingi 100 naye ya kutumia yeye pale hana, itapasa nimsaidie kama nzazi mwenzangu. eh sina kinyongo hichi cha cha ah, ah, hapana, lazima tupeane misaada kwa, kwa historia yote ya maisha yako na mkasa uliopitia umejifunza kitu gani kikubwa? Mm, mafunzo niliyojifunza mimi mimi funzo langu mimi kwanza kumtamani msichana mpya asiyojua fomula la maisha kwangu mimi imekuwa ngumu, na ndo maana nilipompata Ustazi Kingo marehemu akaniambia, bwana, eh, huyu ulimuoa msichana mdogo kwa hiyo fomu la maisha alikuwa hayajui na ndoa halikuwa hajui maana na mlioana shambani ulivyomleta huku mjini tayari kahadaika na wanaume wa mkanda. We huwezi kuvaa mkanda, unanuka siombo Sawa eh? Kwa maana hiyo kama umeshatengana na huyo basi tafuta mwanamke wa hapa Bongo, kama unataka kuishi Bongo, tafuta mwanamke wa hapa hapa Bongo. Akanitajia Mdengereko, Mzalamu, mpogoro Mgindo, Muhehe, tafuta kabila lolote unalolitaka halafu usimuoe msichana mdogo, mtafuta aloza hata mtoto mmoja, halafu mtoto wenyewe labda wa nje, aidha akitaka kuolewa afu katelekezwa, huyo ndo muoe. Na ndo maana Fatuma alitelekezwa kimapenzi kwa watoto wawili, na ndo maana mimi nikashirikiana naye nikamuhadai, nikampa maneno mazuri, tukaoana. Kwa hiyo hilo funzo kubwa kwangu mimi, nikawa naye mpaka leo hii. Kitu gani kwa naye kutazama ungependa ajifunze zaidi kwa ufupi kabisa kutokana na mkasa wako huu? Ah, mkasa wangu mimi anaye angalia mpaka hapa sasa hivi anayeniona kabisa mimi Hassan Hamisi Mchina, usemaji wangu nayesema, kwanza kwa vijana, ukishaamua kuingia kwenye mahusiano ya ndoa uwe naye karibu yule mke, kweli anafaa kuwa naye kindoa. Alafu lingine, nenda kwa wazazi wake, halafu sifuate mzazi wake, a ah, ah, mfuate jirani yake yule msichana muangalie, mpekeo huko ndani, yule bwana msichana vipi, yupo sahihi au yupo vibaya? Yule jirani ndio atakwambia, sio mfuate mzazi. Mzazi hakwambii neno lolote, kwa sababu mtoto yote hafanyi mabaya kwa mzazi wake, ila majirani ndio wanaona mabaya ya yule mtoto. Kwa maana mimi nilikuwa napenda niwaambie watazamaji waende kwa jirani, kama ataka mtu fulani anataka kuolewa, jirani ndio anatampa ukweli wote wa kuhusu yule msichana, alafu amuoe vizuri, waendelee na maisha yao sio kumuona tu kumuona barabarani, basi mimi nataka kuoa, akamwa muoe. Aisee, mimi nitawapa pole kwa sababu wapo wachache sana wenye kuelewa na wapo wachache wasioelewa. Hawaelewi maana ya ndoa ni nini au maana ya maisha ni nini. Watapofika kwenye ndoa kule ndo wanaangalia sasa, kumbe kitu chenye nilichofuata ndo hichi, hakina maana yoyote. Kwanza napendwa na mtu mmoja, afu kila siku wenyewe anakuambia Nimeshachoka kwa sababu alishazoea huku ngwa ngwa ngwa ngwa, akikutana na mmoja pale ndani na kwa mtihani mzito, ndo hayo naye kuja kujutia mimi, na nawaambia wenzangu kwamba wasiyarudia haya mafaa, waende kwanza kwa jirani. Jirani ndio msema kweli. Jirani ndo msema kweli. Ujumbe huu pia mfikishie jirani yako. Tunamalizana na Hassan Mchina kwa staili hiyo hapo ya kujifunza. Umejifunza mabaya, tunakwambia uyabwage, ila nikukumbushe tu kwa wewe ambaye ulikuwa ukiisubiri kwa hamu kabisa exclusive interview part 2 ya mama mkombozi aliyeshindwa kuongea katika mahojiano akitoa siri za Freemason